assalomu alaykum assalomu alaykum blogger kanalining ashaddiy obunachilari aziz yurtdoshlar hamqishloqlar bir necha kun oldin bitta video qo'ygandik o'zlaringiz bilasizlar jumma oshnamiz haqida aziz obunachilar bugun mana jumma oshnani akasi bilan murod aka bilan telefonda bog'landik ertaga xudo xohlasa yangiliklar bo'lib qoladi akalari borib tataristonga borib advokat bilan gaplashadi har bir ma'lumotlarni bizning kanalda va zakirtoji kanallarda ma'lumotlarni qo'yib beraveramiz iltimos befarq bo'lmangizlar kanaldan uzoqlashmangizlar yordamlaringizni ayamangizlar bunaqa kulfatlar hech kimni boshida bo'lmasin aziz obunachilar pul faqat puldan yordam qilingizlar aziz obunachilar hech bo'lmasa puldan yordam qilolmasangiz faqat duo qilib turingizlar xudo xohlasa tez kunda yangi xabarlar bo'lib qoladi aziz obunachilar ekranga karta bank nomerini qo'yib qo'yamiz yordamlaringizni ayamangizlar asadbek mardon deb chiqadi bir rubl bo'ladimi ikki rubl bo'ladimi yordamlaringizni ayamangizlar aziz obunachilar keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar omon bo'linglar